si acaso, acaso, nos a volver, olvidemos la aventura de ayer. Al viviendo del cuento, el de sentir, aquello por lo que estamos aquí. Te por no

corazón me va siempre su quito, no me la espanto Tampoco se está pagando si no lo aguanto